正面にレおし今日は鉛筆と利権を教えるね鉛筆利権という技は力の弱い子供やか弱い女の子でも使える技なんだ特にこの鉛筆って技なんだけど相手の水月をしっかり狙って打てば 弱い力でも相手の動きを一瞬止めることができるんだ日本空手協会の商談審査の基本の項目にもあるからしっかり覚えててね鉛筆鉛筆で使う部分はここの肘硬い部分をしっかり相手の水月に叩き込む大切なのは踏み込み 下半身の体勢は牙立ち相手のこの技のねタイミングでしっかり踏み込むことああのね水月ってのはこのお腹のみぞおち人間の急所の一つでお腹のここのあのー、肋骨の部分の真ん中らへんの少しくぼんだところここに衝撃を与えると横隔膜の動きが一瞬止まって 呼吸困難になるんだよで一発で水月に叩き込むためには逆の手で構えて照準を絞ってから打つそうすると技が決まりやすいし勢いがつくから威力は倍増下半身の動きと一緒にやるとこんな感じ相手の懐へしっかり潜り込んで打ってやろう 鉛筆が水月にうまく決まると相手はね前かがみになる呼吸困難でうっうっってなるそこですかさず危険塩比の姿勢はそのままで相手の陣中あ陣中ってのは鼻と口の間のこのくぼんだ部分ここも人間の急所の一つ そこに向かって拳をしっかり握って利剣当たるところは拳を握ったところの背面のここの硬いところ打つ時は腕のスナップ便秘はね打ち込むけど利剣はスナップでね叩くイメージかな陣中は決まると鼻血が出たり口が切れたり 鼻折れたり呼吸困難になるので練習の際は相手に気を使ってやろうねエンピリケンはやってみるとわかるけどコンボの相性が抜群にいいエンピの打ち終わった姿勢のまま利権ができるからねたくさん練習してエンピリケンのコンビネーションのスピードを上げてこね流れるようなエンピ利権は立ち合いで絶対有利だし 辺鄙利権からさらに連続技に持っていくこともできる例えば円利権逆突き前蹴り回し蹴りこんな感じはい今回はこんな感じやっべ今日ゲームの発売日なの忘れてたじゃあふわり急ぐから以上おーすおすおーすふわりチャンネル ってフラチやからだ乙女のデリケートゾーンに無断で触れるとはうん許せん気持ちはわかるが社会の敵めふわりが成敗してやる電車が揺れ出すねおっとっとだおおあこういう不安定な足場では三鎮今だくらえ最高やろエピ 利権逆向き前蹴り回し蹴り覚悟はいいかふわりはできてるありありありありありありありアリーベッテルチ正面にレアスどうだった今回は 間撃退法レクチャーでした卑劣なケモ耳大好きおじさんには鉛筆からの技研君たちの安全と安心を守るワリチャンネルをこれからもよろしくねそれじゃあまた次回バイバーイアリーベッテルチ